Dzisiaj zajmiemy się jeszcze raz zadaniami z kwadratu 16, ale zajrzymy do drugiego artykułu, który nosi tytuł Tożsamość Sophie Germain. Marie Sophie Germain to jedna z najsłynniejszych kobiet w historii matematyki. Oprócz matematyki zajmowała się również fizyką i filozofią. Wspomnę tylko krótko, że korespondowała i współpracowała bezpośrednio z Legendrem, Lagrange'em i z Gaussem. A nie było to wtedy łatwe, bo dostęp do matematyki był zastrzeżony wyłącznie dla mężczyzn, zwłaszcza na tym najwyższym poziomie. Znamy ją również z osiągnięć w dziedzinie teorii sprężystości oraz teorii liczb. Między innymi bardzo skutecznie i efektywnie zmagała się z wielkim twierdzeniem Fermata. W teorii liczb istnieje pojęcie liczby pierwszej Sophie Germain, czyli takiej liczby pierwszej p, dla której liczba 2p plus 1 jest także pierwsza. Nawiasem mówiąc, do dzisiaj nierozstrzygnięty jest problem, czy istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych Sophie Germain. Natomiast uczestnicy olimpiad i konkursów matematycznych mogą kojarzyć jej nazwisko z jeszcze innego powodu. Chodzi o tak zwaną tożsamość Sophie Germain. Tożsamość ta podaje rozkład wyrażenia x do potęgi czwartej plus 4y y do potęgi czwartej na iloczyn dwóch czynników. W nietrudny sposób można go wyprowadzić ze wzoru na różnicę dwóch kwadratów. Mamy bowiem na podstawie wzoru na kwadrat sumy x do czwartej plus 4y y do czwartej równa się x do czwartej plus 4x kwadrat y kwadrat plus 4y y do czwartej minus 4x kwadrat y kwadrat równa się x kwadrat plus 2y kwadrat do kwadratu minus 2xy do kwadratu. To się równa na podstawie wzoru na różnicę kwadratów x kwadrat minus 2xy plus 2y kwadrat razy x kwadrat plus 2xy plus 2y kwadrat. W praktyce często warto również pójść o krok dalej, zapisując mniejszy z czynników, czyli x kwadrat minus 2xy plus 2y kwadrat jako x minus y do kwadratu plus y do kwadratu. Świadomość faktu, iż wyrażenie x do czwartej plus 4y y do czwartej można przedstawić w postaci iloczynu jest często bardzo użyteczna podczas rozwiązywania zadań konkursowych. Zobaczmy to na przykładach. Dzisiaj tylko jeden, ale będzie więcej w następnych filmach. Zadanie pierwsze z kwadratu numer 16. Dana jest liczba naturalna n większa od 1, udowodni, że liczba n do czwartej plus 4 do n tej jest złożona. Jeżeli liczba n jest parzysta, to liczba n do czwartej plus 4 do n tej również jest parzysta i oczywiście większa niż 2. Jest więc liczbą złożoną. Załóżmy zatem, że n równe jest 2k plus 1 dla pewnej liczby całkowitej k większej lub równej 1. Wtedy, stosując tożsamość Sophie Germain dla x równego n oraz y równego 2 do potęgi k, dostajemy n do czwartej plus 4 do n tej równa się pierwszy czynnik n do kwadratu minus 2 do potęgi k plus 1 razy n plus 2 do potęgi 2k plus 1 razy drugi czynnik n do kwadratu plus 2 do potęgi k plus 1 razy n plus 2 do potęgi 2k plus 1. Znaleźliśmy w ten sposób rozkład liczby n do czwartej plus 4 do n na iloczyn dwóch czynników. Musimy jeszcze sprawdzić, czy jest to rozkład nietrywialny, co sprowadza się do pytania, czy mniejszy z czynników jest większy od 1. Tak jest w istocie, gdyż n do kwadratu minus 2 do potęgi k plus 1 razy n plus 2 do potęgi 2k plus 1 równe jest, znowu skorzystamy ze wzoru na kwadrat różnicy, n minus 2 do potęgi k do kwadratu plus 2 do potęgi 2k. Ponieważ k jest większe lub równe 1, to to wyrażenie jest większe lub równe 0 plus 2 do kwadratu, czyli jest większe lub równe 4. I to kończy rozwiązanie zadania. Zapraszam Was do następnego filmu. Pokażemy jeszcze kilka zadań związanych z tożsamością Sophie Germain.